saluton kai bon veno na mia nova tanta umedito do mi estas eh, sur strate bushmasko i estas iom pli populara in un estas sabato se ne estas multe da homoi vidu compare con eh, la cutima bicic trafico estas nenio kaj do la sensazio estas ke ni jam malkutimiĝis al la nova situazio ni amsterdamanoj kaj ja kion diri la vivo pli mal rapidas sed ne haltas. Tio estas la generala sento, mi pensas. Kaj do ne estas tute malbone. Do, mi lasas vin alla medito, estu sanai, estu fortai, estu esperplenai. Saluton, cae bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiau, mi estas eh, heime, cae mi prenis eh, volumon de Zamenhof, cion eh, mi tenas en la domo. La fundamenta crestomatio, cetio el dono, estis uh, donazzo, cae estis printita, presita, pardono en 1930 nau en Amsterdamo kaj do pro tio ĝi estas tre cara al mi. Kaj mi volas legi kun vi kaj mi diti kun vi sur exemplo de la exerzaro fakte uh, eh, paragrafo 31 au parentese 42 pagio 13 kiu estas la lasta bloco da exemploi. Zamenhof electis uh, la sequan frason. Malfelicio ofte cunigas la homoin, cae felicio ofte disigas ilin. Ministias cial, sed hodio tiu ci fraso instigis min mediti pri la signifo felici. <clears throat> Char se citiu fraso verus consequence estus pli bone che la homoi estus malfeliciai por atingi la celon cunigilin Kaj do mi ne scias. Ĉar en ĉi tiu tempo non es, ni estas en la dua tru disoligio en Amsterdam, kaj malfacila evento <clears throat> tra Europo blovas annunciante ebla in nova in uh, tru in uh, tra la mondo parto kai a parte in multai urboi kai mi pensas che ni ciui povas consenti che citiu covimo cron viruso malfelicigis nin. Tio sas tre banala, sed mi pensas che tio estas vera. Cae effective, Mi sentas min eh, tre proxima al quelcae homoi ciu in eh, mine antau attendis esti proxima con ili. To mi diras di core, sente certe ne fisiche Do. Mi esperas che citiu fraso malpravu almenao dua parte. Do eble mal felicio conigas homoin, sed ne nepre felicio mal conigas ilin, disigas ilin. Chi vi pensas spre tio? vi ama in pensis spre tio? Mi ne eh, meditis uh, profunde pre tio afero, sed shaina salmi tre fundamenta. Kai esas bono caso la seman fino por ia con medito. To pro comprovi atento, gis morgau, kai kiel ciam antauem, sen